Bentornati sul mio canale, come vedete qui al mio fianco, oggi produrremo una slitta dritta. La slitta dritta serve per fare dei tagli eh, precisi e anche fa per fare dei tagli in sequenza se dovete fare eh, più tagli. Questa slitta mi servirà per dei progetti che ho in mente di fare. Se vi ricordate, settimana scorsa abbiamo prodotto una guida in alluminio, sempre per il nostro banco Sega della Parkside, visto che quella originale non, non era all'altezza della situazione e vi avevo detto che ci voleva una mezz'oretta di tempo per produrla. Ecco, non è il caso della slitta dritta, visto che io ci ho messo 6 ore, quindi più di una mezza giornata per produrla. Ma comunque vi consiglio di costruirla eh, perché è molto comoda per chi eh, si affaccia al mondo dell'obbistica. In questa guida vi farò vedere come si assembla e come si taglia eh, una guida. Bene, ora partiamo con, con il video, spero che vi piaccia. overthink things, baby. Cause I know that you do. You've been a stranger. No need to fight about it. Easy come, easy go. No stress. video, spero vi sia piaciuto, se avete qualche consiglio da darmi su qualche modifica eh, per la mia guida scrivetemelo pure qui sotto, se non vi siete ancora iscritti al canale eh, iscrivetevi e mettete un like se vi è piaciuto il video. Buona giornata!